असलकुम मेरा नाम है मोहम्मद अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर विंडो 10 में एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हो जाए यानी कि डिसेबल हो जाए तो उसको अनेबल कैसे किया जाता है ऑन कैसे किया जाता है सबसे पहले आपने विंडो के आइकन पे राइट क्लिक करना है यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाना है कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है और यहाँ पे सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे change user account control setting यहाँ पे आपने क्लिक करना है ये देखिए यहाँ पर ये नोट रिकमेंडेड पे आया हुआ है तो आपने इसे रिकमेंडेड पे रख लेना है इसको फुल भी नहीं रखना सिर्फ यहाँ पर आपने रखना है रिकमेंडेड तक उसके बाद आपने इसको यहाँ पे ओके कर देना है ये आपके विंडो टेन में एडमिनिस्ट्रेटर को अनेबल कर दिया है मैंने अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और भी विंडोज़ टेन के बारे में और विंडोज एट पॉइंट वन के बारे में टिप्स देता रहूँ थैंक्स फॉर वॉच अल्लाह हाफिज़